آه، هذه بالنسبه رئيس مكتب التشريع والامن المستقل بقصر علال آه، ان شاء الله عندنا آه، عديد الاليات والاليات هذه باذن الله ان شاء الله نبرمجوهم ونوريوهم ونضيفوهم ان شاء الله نهار الثلاثاء 22 مارس بفضاء رويال بياش بصياد ان شاء الله تكونوا بحذانا نعم، ومرحبا بكم